Fala galera, sou o Naná, aqui quem fala é Luke, trazendo mais um vídeo da nossa série Solar Survival E aí galera, dessa vez galera, eu tô, sei lá, eu tô muito empolgante hoje ó, ver como textura, que legal então eu vim decidir porque eu tô muito empolgado, sei lá, muito feliz hoje, não sei porquê, né? Olha, quase caindo aqui, vocês viram. Então beleza, a gente vai... No último episódio eu arreguei, galera, que vocês viram. Que eu arreguei, que é muito mob aqui. Vamos tentar... Tá? Meu Deus, eu não sei porque eu ponho ainda no negócio. Mas tudo bem, bora lá naquela ilha lá que é, pegar os outros. Por favor, não morra. Peraí, tem que Tem. Tá pensando fazer uma. Eita caraca. Tem medo que esqueleto velho. Como é que ele cai? Aquele esqueleto. Esqueletinho. Peraí. Eu quero zumbi. Eu quero zumbi. Eita caraca, na hora. Hum, pode ser. <laughs> Beleza? Vamos ver aqui. Mas que ele... Deixa os amantes. Vambora, Thiago. Aqui, aqui, que. Errou. Vambora, Vamos lá, vamos lá. Eu quero rápido, rápido, Não tem curva. É curva. Pega. Não, eu tô chato. Ah não, eu vou arregar, vou carregar de novo, né? Mano, mano. Olha. Nossa, que bicho picareta. Foi aqui. Vou jogar um pouquinho. Joguei. Tá, é, deixa eu ver aqui. Não sei o que eu falo, galera. Ah, hum, interessante. Então, galera, então deixa eu ver vou botar tá na, nas planeta aqui, eu vou fazer uma pica de ferro, não sei se é o suficiente, eu já fiz, né? Então vamos ver aqui. Beleza? Ver o nosso baúzinho aqui. Não tinha ferro. Ah, gasta tá baú. Né? É, então não tem problema não. Galera, aí vai invadir aquele outro planeta né? ali, Beleza. Vai invadir aquele outro planeta. Vamos lá. Pra ver se a gente acha ferro, alguma coisa. que a gente tá precisando de uma picareta de ferro pra pegar esses ouros. Né? Eu já peguei a armadura. Eu já peguei o ouro. o couro né? Eu tô pegando e ferro. Boa. É isso que a gente tá precisando. Certo, acho que eu vou fazer isso aqui, calma aí. Lá tem mob, tem pouco. Também tem esqueleto. Yes. Beleza, mais um pouquinho. Tô com medo de não cair. Aí, beleza, agora é muito pra Nossa, mano. Galera, eu vou mostrar meu webcam no próximo vídeo. E mostrar meus vídeos antigos no próximo, beleza? Tá, é, deixa eu ver aqui cheguei, beleza. Deixa eu matar aquela. Meu Deus, que que é isso, gente? Ah, já sei o que que é isso. Aqui é Marte. Não, não, não, não. Quase, mano. Pelo amor de Deus. Mano do céu. Mano, mano, mano, mano, mano. Bem, galera, acho que eu vou ter que fazer isso. Não tenho outra escolha, mas tem que ter. Beleza. Vamos lá primeiro. Né? Beleza. Aqui tem ferro. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Um, dois, três. Não tem uma lã, tipo... Deixa eu ver aqui. Um baú aqui que não vai ter Ah, entendi essa água que descobriram, tipo, água salgada em Marte, né? E colocar essa água aqui, né? Água, não sei, antes que eles descobriram água aqui em Marte. Tô bem lembrado, não. Tá, tô tentando ver se a gente acha alguma lã. Tá. Alguma lã pra pegar. Deixa eu ver, não tem aqui, acho que não tem não. Opa, opa, que já Beleza, galera, quando eu procurar alguma coisa aqui eu já volto. Então eu já volto. Galera, voltei aqui e provavelmente não achei nada. Eu tô voltando aqui pra pegar outra picareta. Deixa eu cavar aqui. Eita, travo aqui. travo. Peraí, aqui. Vou então, fazer uma escadinha aqui. Aqui, aqui. Opa. Beleza. aqui. Ah, beleza, deixa eu ver aqui. Ah, nada. Vou só se certo. acho aqui. E fazer uma picareta de pedra aqui. E já que a gente não pode ficar morrendo de fome aqui, e pedra, não tem pedra, então beleza. Eu vou fazer uma enxada. Beleza? Pra gente não ficar morrendo de fome aqui. Certo? Então deixa eu fazer o seguinte. O seguinte aqui. Vou fazer aqui. Não sei se vai dar muito certo. Não. É, vai ter que fazer mesmo. Chegou aqui, esse aqui. Aí eu tô pensando em fazer... Não sei. Uma coisa aqui. Tá, eu tenho sementes? Não. Então tem um osso. Deixa eu botar esse osso aqui. Pra fazer isso aqui. Eu tenho semente aqui. Yeah. Tá bom. Um, dois, três. Aqui não vi nada. Cinco, beleza. Cinco já é suficiente. Deixa eu pegar mais terra aqui. Terra onde foi? Aqui. Vou pegar algumas terras aqui. Beleza. Aí vai ter nossa primeira plantação. também. E pronto. Tô achando que eu não devia ter feito isso. Né? Esse trabalhinho. Esse trabalhinho pra mim. Né? Vou só fazer assim. Aqui, aqui, aqui, aqui e aqui pega isso aqui e toca aqui. Aí já que tem sete ossos, deixa eu ver isso aqui. Aí jogar aqui fora. Esse aqui. Esse aqui, aqui. E mais três aqui. Aqui e aqui. Mais um aqui. Beleza, a gente já tem três, então vou fazer uma coisinha aqui. Vou dar um pão. Bem galera, espero, então, desculpa o vídeo ficar curto, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, clique em gostei. Se gostar pra caraca assim, velho. Se quiser, tipo, tipo, não sei, te queria naquele sole. <laughs> Dá um favorito aí, beleza? Então, obrigado, até o próximo vídeo. Falou!